да, маска Очень опасно. Очень опасно. работающую с максимальной Не дышать, не жить, не ходить, ни света нет, ни воды нет, ни телефона не работает, ни мобилки, магазины закрыты, аптеки закрыты, больницы не работают. Ну, так, и э, каждый обстрелы, и дома летят, и люди погибают. по доступной цене. Так, и вас вывезли? И меня привезли. Спасибо, друзьям, спасибо сыну, спасибо всем. И меня привезли чтобы я ну, прожила еще, наверное, хотя бы неделю. Потому что 16 мая было 75. Ну, до 120 того Ну, знаете, я человек по натуре оптимист. И сколько отмерено, столько прожил. Столько и прожил. Растаял. Вечерняя и свадебная мода.